ser det ut. Der var vi. Så. Du har, eh, du har, klikket deg inn på denne videoen. Ja. Ehm, jeg håper at du så på tittelen og tenkte hashtag Esperantelivs, eh, endeknag Esperantelever og tenkte at hva er det for noe? Eh, dette vil jeg finne litt mer ut av. Det vil jeg forhåpentligvis prøve å få til, eh, å lære litt om dette. Ehm, jeg, kan, jeg, skal fortelle litt om det. Eh, først og fremst, hva er esperanto? Eh, esperanto er det vi kaller lingvistisk sett så er det et planspråk. Det er et språk som er laget av en mann som heter Ludvig Sandhoff. Jeg skal fortelle masse om han Det etterpå. Planspråk. Ehm, og du har kanskje ikke hørt om det. Ehm, noen har hørt om det, men det er veldig få. Men forhåpentligvis har du kanskje hørt om klingon som er med i Star Trek og The Big Bang Fury. Uh, eh, Nuknech, det var klingon. Du har kanskje hørt om Dothraki fra Game of Thrones. Macho Maroon. Uh, du har kanskje hørt om ha, Du har kanskje hørt om alvisk uh, fra Ringenes herre. Jeg kan ikke alvisk. Um, og, så, så, dette er lagdespråk som er laget for disse TV-seriene. Og denne grenen av planspråk kaller vi kunstspråk. De er laget Eh, for moro skyld, for å lære det. Eh, mens esperanto, som er et planspråk, det er det som heter et internasjonalt annetspråk. Esperanto prøver eh, å være et språk som alle kan lære seg, og som alle kan snakke. og som alle kan enkelt lære seg, istedenfor da engelsk, som er det som er mest utbredt nå for tida. Men jeg skal forhåpentligvis gå litt inn på hvorfor esperanto er bedre enn engelsk, og osv. Ehm, eh, så det er egentlig esperanto. Eh, det er et språk. Eh, men det er også en bevegelse, det er et samfunn. Det er, det er en egen kultur, til og med. Ehm, det er, det er, esperanto har eksistert i 150 år nå. Det er 150 år gamle, og gamle tradisjoner. og dette er en ganske ny tradisjon å lage en video som det her med emneknagg esperanto livs. tullete ut av ramma. Tullete! Uansett, jeg måtte pøse et øyeblikk. Det ble laget av Ludvig Samenhoff, um, Polen. Uh, og det ble Esperanto ble publisert i, buk, i boken Unua Libro. Uh, den første boken som kom ut i 1880, tror jeg. Uh, kan hende jeg husker feil på det. Gjør esperanto lett å lære, for det er det det prøver å være. Det prøver å være lett å lære. Tre måneder er alt man skal trenge for å, for, for å kunne snakke Esperato relativt flytende. Altså. Det er at det er enk, enk, enkle det er, det er, få ord. Men du kan likevel uttrykke deg veldig bra. Det er få ord. Og det er suffikser og prefikser som gjør at du kan uh, uttrykke deg på forskjellig måte. Um, så for eksempel ordet 'knabo', som betyr gutt. Istedenfor å ha et annet ord for jente, så slenger du da på et suffiks som er 'ino'. Knabino. Så har du da jente. Knabo, gutt. Knabino, jente. Så det er for å få noe i hunnkjønn, så slenger du på ino. Viro, mann. Virino, kvinne. Uh, for Ja. Og, og, og hvordan det funker, er substantiver. Uh, substantiv er da én ei eller ett ord. Uh, slutter alltid med o. Alltid med o. Adjektiver slutter alltid med a, og er, verb har sine egne regler. Uh, så jeg kan for eksempel si Nedjo. Snø. Fuck. Fornede. Nedjo. Snø. Nedja. Noe snølignende. Nedj. Det er og snø. Nedjas. Det snør. Nedjos. Det skal snø. Nedjis. Det har snødd. Nedjus. Hvis det snødde. Så du kan uttrykke deg ganske, ganske godt uh, eh, mer esperanto. Og, og, hvordan det hjelper til med å, med å minske ordboken, er at her så har jeg arba. Tre. Arba. Arba. Noe trelignende. Og så videre og så videre. Så arba et tre. Så kan jeg da si arbaro, som jeg var rundt meg. Som direkte oversatt så betyr det en samling med tre. Aro betyr en samling med, med, med substantivet det påvirker. Så arbaro, en samling med trær, det betyr skog. Um, her, for eksempel, jeg veit ikke om du ser det, Eh, så er det en arbetto. Et lite tre, eller så betyr det en busk. Direkte oversett så betyr det et lite tre. Arbetto. For etto betyr lite. Arbego. Et stort tre. Eh, for ego betyr stort. Eh, og slik kan du da påvirke substantiver og adjektiver. Det er esperanto i, i noen korte trekk. Det er, det er, det er 16 grunnregler eh, med grammatikk. Det er ganske lite i forhold til norsk. Eh, men det fungerer allikevel ganske likt på norsk, eh, som gjør det enkelt å lære. hvis jeg sier ord som 'hundo', så kan du tenke deg hva det betyr 'unkelo'. Jeg håper Det er ganske enkelt å, å tenke seg til det. Så er det noen ord, da, som 'arbo', som mindre du har en stø Eh, kunnskap innenfor latinsk, eh, så sliter jeg. For er, esperanto er veldig inspirert av latinsk. Eh, så litt om esperantobevegelsen, da. Det er grupper med masse mennesker. De er, det er anslått at det er alt fra 20 000 til 2 millioner folk som snakker esperanto. Det er vanskelig å anslå. Så det er en del av oss. Og jeg er her i Norge. <laughs> Det er ikke så mange i Norge, men det er, det er noen i hvert fall. Noensinne. Eh, så det esperantobevegelsen gjør, er at vi går rundt <laughs> Eller det er ikke Hvorfor sitter her? Vi, vi, vi, prøver å få folk til å lære seg esperanto, slik at det kan bli det internasjonale andrespråket vi vil at det skal være. At alle kan kommunisere på esperanto. Og så må jeg fortelle litt om hva er hashtag esperantolivs, emneknagg esperantolever. Det er, det er at esperantister, folk som snakker esperanto, esperantist, de, de skal lage en video som dette Eh, hvor de, hvor de snakker om esperanto, prøver å verve Vekke eh, ikke interessen, men øke bevisstheten eh, for esperanto, at det er en mulighet. Ehm, for bare én person, én person begynner å lære esperanto pga. denne videoen, så, så, har vi gjort i esperantobevegelse så har vi gjort en ekstra seier. Ehm, for man, man kan alle være noe i esperantobevegelsen. Man kan alle gjøre en forskjell. For det er, det er så tett og det er så nærme. Um, du kan prate med store kjendiser. For det finnes kjendiser. Det er folk som driver på med YouTube, det er folk som lager musikk, filmer, dikt, skuespill, masse bøker. Det er to, 150 år med historie. alt du kan tenke deg. Så, så hvis, du, hvis, det er det du er redd for, så, så, må du ikke være redd for det. Uh, og <laughs> sporer jeg litt av. Tilbake til hashtag Eskalante Uh, eh, videoene postes hvert år på 15.12. Hva er spesielt med 15.12.? Det er Samenhof-tag. Det er Samenhof sin dag, det er fødselsdagen hans. Ellers er det Esperanto Literature Day. Esperanto litteraturdagen. Det er litt sånn forskjell Folk debatterer litt på hva det skal være. Um, så, så, det er det som er spesielt med dagen i dag. Man, man skal kjøpe en esperantobok, og så skal man feire esperanto. da, Snak, møte, møte folk snakke esperanto, bare si Flittjan sammenhofftag til hverandre. Gledelig sammenhofftag. Eh, så det er, I korte trekk så er det esperantolivs. Det er for å øke bevisstheten. Så skriv inn i YouTube. Esperantolivs. Du får opp masse, masse kule og godt lagde videoer. Jeg som er her i Arbaron, eh, som er å holde på. Eh, for tenk deg en verden hvor du kan kjempeenkelt dra hvor som helst i verden og prate med hvem som helst på esperanto. Eh, for det, det, å bli god i engelsk Det er fort tre-fire år. Mens esperanto tar det tre måneder. Og alle kan lære seg det. Det er også masse ressurser for å, for å lære seg esperanto. Jeg, hvis du er interessert, så skal jeg sende deg masse, masse interessante linker. Uh, og det som um, Esperanto er langt fra det første planspråket som har prøvd å være internasjonalt. Men esperanto er det største. Uh, det er, det én grunn som gjør det. Det er at esperanto, Samnaf, eh, under det esperanto-møte, eller esperanto-kongressen som vi kaller det, hvor masse Esperanto-folk fra hele verden møtes, det er kjempegøy, eh, så oppga han alle rettighetene til esperanto, og han sa det at la esperanto utvikle seg akkurat som et naturlig språk. Og det har det gjort. Eneste planspråket som har utviklet seg som et naturlig språk, det er volapyk. Eh, Olapik og Ido interlingua interlingve. Uh, alle disse, de, de, har ikke blitt tillatt å utvikle seg på samme måte. Uh, så det, det finnes slanguttrykk, det finnes banneord, det finnes uh, alt, alt, som er et naturlig språk. Så du kan kommunisere helt normalt med, på esperanto. Og det, det gjør jeg òg. Jeg prater masse med, med, med folk. Bare, bare på esperanto. Jeg, jeg strøk jo eh, noen folk i en ungdomsgruppe. Um, hvordan, jeg, altså jeg, hvordan kan jeg fremme esperan, esperanto for folk som ikke snakker det? Og da kom vi fram til tre, tre punkter eh, som gjør esperanto til et overegent språk. Det var fantastisk for hemmelighet, og fantastisk for å styrte patriarkiet, og fantastisk for å, eh, for, for å starte anarkist, anarkistiske bevegelser. Um, det er selvsagt bare kødd. Eh, det er mye kødder det er mye CAD i, eh, i Esperanto, i hvert fall ungdomsbevegelsen. Eh, men det er så fantastisk sosialt og gøy. Og hvis du, hvis, hvis du kommenterer ned i sånn ja, hvorfor, ikke, hvorfor ikke bare lære seg engelsk, da? Alle snakker det allerede. Så, så, har du ikke skjønt poenget med esperanto helt. Um, jeg skal ikke beheve sånn if you, if you, don't like Wicked Morty, you're, uh, you're stupid. Uh, for det er det ikke. Eh, det er bare at jeg har nok ikke forklart bra nok. Eh, for det er enklere å lære seg esperanto enn det er å lære seg engelsk. Eh, og så er det nøytralt. Det er, esperanto tilhører ikke noe land, ikke noen kultur. Det har sin egen kultur. Det er ikke noen nasjon. Det er liksom Ingen kan være fremmedfiendtlige til noe som er nøytralt, ikke sant? Så da tryet og alt. Jeg hadde å si om dette. Eh, det, ble, det, er vel en kort video, det her. Um, hashtag esperantolivs. Det finnes fantastiske kurs på Duolingo. Det finnes en nettside som heter Lernu, som betyr lær! Um, det er Hvis du er interessert, så må du bare sende en melding. Du må ta kontakt, du må finne ut for det. Uh, Esperanto blir en del av deg. Det blir en del av personligheten din uh, når du lærer det. Og det er, det er, så fantastiske folk man kan møte. Det er det. Hashtag, hashtag esperantolives. Søk opp på YouTube, så er det masse andre videoer som sikkert forklarer mye bedre enn meg. Men jeg tror jeg er Jeg tror ikke det er mange som gjør det på norsk. Så da sier jeg på esperanto Gis la revido.